အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ frequency separation သဘောတရားလေးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမယ်ဒီသင်ခန်းစာမှာတော့ကျွန်တော် low frequency high frequency ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်မရှင်းတော့ဘူးเนาะကျွန်တော် surface ရဲ့တက်ချရဆိုပြီးတော့ပဲရှင်းပြတော့မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ surface နဲ့တက်ချနဲ့ကရှင်းပြရလွယ်လို့ပေါ့เนาะ low frequency high frequency နဲ့ဆိုရင်ရှောက်သွားမှာဆိုတယ်အဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော် surface နဲ့တက်ချနဲ့ပဲပြောတော့မှာเนาะဒါဒီ surface လို့ကျွန်တော်သတ်မှတ်မယ် surface မှာဒီတက်ချတွေမရှိဘူးချွေးပေါက်လေးတွေမရှိဘူးသူဒီမှုံဝါနေတာပေါ့เนาะဒါကိုကျွန်တော်တို့က surface လို့သတ်မှတ်လိုက်မယ် ဒီမှာဒီကလာတွေမရှိဘူးတက်ချတက်တက်ပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီလေယာကိုကျွန်တော်တက်ချလို့သတ်မှတ်လိုက်မှာနော်ဒါဆို surface ဒီတက်ချမရှိဘူးတက်ချမှာဒီကလာတွေမရှိဘူးပေါ့နော် okay အဲ့ဒီမှာတက်ချနဲ့ surface နဲ့ပေါင်းစည်းခြင်းက original ပုံတိုင်းဖြစ်စေတယ်ဘာ shape နဲ့မှမလျော့ပါဘူးတူလည်းမတူလာဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတက်ချနဲ့ surface နဲ့ကိုကျွန်တော်ပေါင်းကြည့်မယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင် shape နဲ့တွေဒီအကုန်လုံး အတူတူပဲเนาะဘာမှပြောင်းလဲမှုမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ဒီတက်ချာနဲ့ surface ကို Photoshop မှာခွဲထုတ်လို့ရတာပေါ့နော် Okay ကျွန်တော်ပြန်ခွဲလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်ခွဲတာလဲဆိုတော့ဗျာကျွန်တော်တို့ကအသားကိုချောခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ချွေးပေါက်တွေကိုမထိခိုက်ခြင်းလို့ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီမှာဥပမာ Mesa brand နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဲအသားလေးကျွန်တော်ချောလိုက်မယ်နော်ချောကြည့်လိုက်မယ် Oh sorry ကျွန်တော်ဒီအလွှာမှာချောမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအလွှာကိုရွေးချယ်ထားမှရမယ် နောက်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာချောကြည့်မယ် okay ဒီမှာအသားတော့ချောလာတယ်ဒါပေမဲ့တက်ချတွေတက်ချတွေပါလိုက်ပြီးတော့ပြက်စီးကုန်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကပုံကို surface နဲ့တက်ချနဲ့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခွဲထုတ်လိုက်မယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ surface မှာကျွန်တော်တို့လိုသလောက်ချောမယ်ပြီးရင်တက်ချလေးကိုလက်ပြန်အုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တက်ချမထိပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အသားချောလို့ရမှာပေါ့နော် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တက်ချထုတ်တဲ့အပိုင်းကိုနည်းနည်းလေးပြန်ရှင်းပြမယ် တက်ချနဲ့ surface နဲ့ပေါင်းခြင်းက original ပုံကိုရမှာပေါ့နော် okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာနောက်တစ်ခုသွားလိုက်မယ် original ပုံမှာကျွန်တော်တို့ surface ကိုနှုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တက်ချရမှာပေါ့နော်ဒါသဘောတရားရပါနော် original ပုံမှာကျွန်တော်တို့ surface မှုံဝါနေတဲ့အလှော်ကိုကျွန်တော်တို့နှုတ်ထုတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒီပုံนี่ original အတိုင်းဖြစ်ဖို့တက်ချလိုအပ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့တက်ချရမှာပေါ့နော် original ပုံမှာကျွန်တော်တို့ surface နှုတ်ရင်တက်ချရမှာ okay အဲ့ဒီမှာ surface ရဲ့မှုံဝါမှုအနေထားပေါ်မူတည်ပြီးတော့တက်ချတွေလည်းကျွန်တော်တို့အမျိုးမျိုးရရှိမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီမှာကျွန်တော်ပြပေးမယ်ဒီပုံဒီဒီလောက်လောက်အနေထားမှုံသွားတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တက်ချတွေဒီပုံ original တိုင်းဖြစ်ဖို့အတွက်ဒီလောက်လောက်တက်ချလိုအပ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီမှာဒီတဘောဒီပုံဆိုလို့ရှိရင်ခုနပုံထောက်ကိုခုနပုံလောက်မဝါဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်တက်ချနည်းနည်းလေးပဲထွက်မှာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီပုံမှာတက်ချနည်းနည်းလေးပဲဆုံးရှုံးတာလို့သူဒီနည်းနည်းလေးပဲဝါနေတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့တက်ချဒီနည်းနည်းပဲထွက်မှာပေါ့နော် Okay ဒီပုံမှာဆိုလို့ရှိရင် surface ဒီလုံးဝအများကြီးမှုံသွားပါပြီဒါကြောင့်မို့ဒီအနေထားကို original ပုံအတိုင်းပြန်ရဖို့အတွက်ဒီတက်ချာအများကြီးထုတ်လိုက်ရမှာပေါ့နော် Okay ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်တို့မှုံသွားလိုက်တဲ့အနေထားပုံမူတည်ပြီးတော့တက်ချာတက်ချာတွေရမယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာနည်းနည်းလေးမှုံသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တက်ချာနည်းနည်းပဲထွက်မယ်ကျွန်တော်အများကြီးမှုံသွားလိုက်မယ်ဆိုရင်တက်ချာအများကြီးထွက်မှာပေါ့နော်ဒီမှာနည်းနည်းလေးမှုံသွားတယ်တက်ချာနည်းနည်းပဲထွက်တယ် ဒီမှာခုနကနည်းနည်းလေးပူပြီးတော့မှုံသွားတယ်ဒါဒါဆိုရင်တက်ချာပူပြီးတော့ထွက်လာမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီတက်ချာထုတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့တက်ချာကိုနည်းနည်းလေးပဲထုတ်လိုက်မိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုံဒီတအားချောသွားလိုက်မယ်တက်ချာကိုကျွန်တော်တို့အများကြီးထုတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ချောဖို့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးเนาะအဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ surface မှာကျွန်တော်တို့ လာပြီးတော့ချုံမိုးရမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ချုံဒီပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်ချုံမိုးမဲ့နေရာကိုမရှိတော့တာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့တက်ချထုတ်တဲ့နေရာမှာလည်းအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်မှုံဝါမှုပုံမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တက်ချရမှာဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားထားရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်နည်းနည်းမှုံဝါလို့ရှိရင်တက်ချနည်းနည်းပဲရမယ်များမှုံဝါရင်တက်ချမများရမယ်ဟုတ်ပြီဒီတဘောတရားကျွန်တော်သိသွားပြီဒါဆိုတက်ချကဏ္ဍကျွန်တော်နားလည်ပါပြီကျွန်တော်တို့ surface ကဏ္ဍကိုသွားကြည့်မယ် surface ရဲ့အလုံးလုံးပုံကသူ့မှာတက်ချပါဝင်လို့မရဘူးဒါမှဆိုလို့ရှိရင် ဒါ surface ပေါ့နော်ခုန surface ပေါ့ဒီမှာဆိုရင်တက်ချလေးတွေရှိနေတယ်တက်ချနည်းနည်းလေးတွေကျန်နေတယ်နောက်ပြီးတော့ 2D color transition မလှဘူးပေါ့နော်ဒီမှာဒီအညစ်အကြေးတွေရှိနေတယ် color transition မလှဘူးဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အညစ်အကြေးတွေမရှိတော့ဘူး color transition တွေညင်ညိတ်လေးတွားနေတာပေါ့နော်ဆိုလိုချင်တာကဗျာ surface ဆိုတာလုံးဝချုံမွနေရမယ်ဘာတချာမှမရှိနေရဘူးဒါပေမဲ့လုံးဝချုံမွတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမှာဒီလိုမျိုး ပြောင်ကြိုးကြီးဖြစ်လို့တော့မရဘူးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပြောင်ကြိုးကြီးဖြစ်နေလို့မရဘူးသူ့မှာသူ့မှာရှိတင်တဲ့ line တွေ shadow တွေ mid tone တွေအကုန်လုံးရှိရှိနေတင်တာပေါ့နော်ဒီပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနားမှာ highlight ရှိတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီ surface မှာကျွန်တော်ချော်ထားတဲ့ပုံမှာလည်းဒီမှာ highlight ရှိတယ်နော်ဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း shadow လေးရှိမယ်ဒီမှာ shadow ရှိမယ်ဒီမှာ mid tone ဆို mid tone ရှိတယ်ဒီမှာလည်း mid tone ရှိတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီ surface ကိုကျွန်တော်တို့ချော်တဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုး ချက်ပြားဖြစ်တော့ကျွန်တော်ချော်လို့မရဘူးတူတူတွေဒီလိုမျိုး line နေမှန်ကန်စွာကြံပြီးတော့ချော်မွနေရမှာပေါ့နော်ဟောတနည်းအားဖြင့်ဒီလိုမျိုးပေါ့ဗျာသူဒီဒီမှာ light ရှိမယ်ဒီမှာ shadow ရှိမယ်ဒီမှာ mid tone ရှိမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး lighting တွေဒီသူဟာနဲ့သူရှိနေရမယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာဒီ texture ပါဝင်မှုလုံးဝမရှိရဘူး color transition တွေလှနေရမှာပေါ့နော် okay ဒီမှာဆိုရင် color transition မလှဘူးဒါကျွန်တော်တို့ဒီပုံကိုကျွန်တော်ဒီမှာချော်လိုက်တာ color transition တွေ ချောချောမွတ်မွတ်လေးဖြစ်သွားပြီလုံးဝဒီပုံလေးညညိတ်လေးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒါကြတော့လုံးဝ over ကြီးကိုကျွန်တော်ချောလိုက်တာဒါဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့မချောသင့်ဘူးဒီလိုမျိုးပုံစံလေးရအောင်ကျွန်တော်တို့ချောသင့်တာပေါ့နော်ဒါ surface ကန်တာကိုကျွန်တော်ပြောနေတာနော်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီမှာတက်ချလာပြန်အုပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပုံလေးချောမွတ်သွားမှာပေါ့နော် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင် surface ရဲ့အလောက်လောက်ပုံကိုသဘောပေါက်ပြီလို့ထင်တယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီ finite ကန်တာလေးကိုကျွန်တော်ပြပေးမယ်ဒီပုံလေး တက်ချာနဲ့ surface ကိုကျွန်တော်ခွဲထုတ်ထားတာเนาะကျွန်တော်ပြန်ထည့်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာဒါဒီ original ပုံပေါ့เนาะကျွန်တော်မချော်ရသေးတဲ့ပုံပေါ့เนาะ okay ကျွန်တော်ဒီပုံမှာကျွန်တော်တက်ချာတွေကိုကျွန်တော်ဖယ်ထုတ်လိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ surface ဆိုတဲ့ layer မှာတက်ချာတွေရှိနေတယ် surface ဒီ surface အလုပ်ပဲလုပ်ရမယ်တက်ချာတွေပါဝင်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးပေါ့เนาะအဲဒါကြောင့်မို့ဒီမှာတက်ချာလေးတွေနည်းနည်းလေးကျန်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာ color transition တွေဒီမလှဘူးเนาะအတိအက color transition ဆိုတာဗျ gradient လို့ဖြစ်နေရမယ်အယောင်လေးတွေอ่ะเนาะဒီမှာဒီအညစ်အကြေးလေးတွေပါနေတယ် သူဒီ surface အလုပ်မလုပ်နေဘူးပေါ့နော် surface ဖြစ်ရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီ surface ကိုကျွန်တော်ချောမွတ်လိုက်တယ်ဒီမှာဒီခုနကအညစ်အကြေးတွေမရှိတော့ဘူးနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ဒီအဆက်အပြောက်လေးတွေပါကျွန်တော်အကုန်လုံးကျွန်တော်ချစ်ထုတ်ပလိုက်ပြီပေါ့နော်โอเคဒါဆိုသူဒီ surface ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီအနေထားကျွန်တော်ချောမွတ်ပြီးတော့မှခုနတက်ချာကိုကျွန်တော်တို့လက်ပြန်ကတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုံဒီချောမွတ်ပြီးသား ပုံလေးရမှာပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရှက်မနက်အရာကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မျက်လုံးတွေရဲ့ရှက်မနက်ဒီငကိုအတိုင်းပဲဘာမှပြောင်းလဲမှုမရှိဘူးစပင်တွေရဲ့ရှက်မနက်တွေလည်းအရင်အတိုင်းပဲဘာမှယွန်းနေတာလည်းမရှိဘူးတိုးလာတာလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ skin ကိုလက်ချောလာဖြစ်တဲ့အတွက်ရှက်နက်တွေဒီအရင်အတိုင်းပဲဖြစ်ရမယ်ဒါပေမဲ့ skin ဒီချောသွားရမှာပေါ့နော် okay ဒါဒီကျွန်တော်မချောရနေတဲ့အဆင့်မှာဒါကကျွန်တော်ချောပြီးသားအဆင့်ပေါ့နော် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ surface နဲ့ texture နဲ့အလုံးလုံးပုံကိုသဘောပေါက်ပြီးလို့ထင်တယ် ကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်လေးပြန်ပြောပြမယ်အဲဒီနေရာကအရေးကြီးလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ surface မှာနည်းနည်းလေးပဲမှုံသွားခဲ့မယ်ဆိုရင်တက်ချာနည်းနည်းပဲရမယ်ကျွန်တော်တို့ surface မှာများများဆဆမှုံသွားခဲ့မယ်ဆိုရင်တက်ချာများများရမယ်တအားကြီးမှုံသွားလိုက်မယ်ဆိုရင်တက်ချာအများကြီးရမယ်เนาะဒါတက်ချာရဲ့တက်ချာပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ edit နေတဲ့အနေအထားမှာဒီဒီ result ဖြစ်မှာပေါ့เนาะချော်တဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ surface ဒီတက်ချာတွေပါဝင်နေလို့မရဘူးသူဒီလုံးဝချုံမွနေရမယ် color transition တွေလှနေရမယ် အဓိကအရေးကြီးဆုံးက highlight တွေဒီ highlight နေရာမှာရှိရမယ် shadow ဆိုလို့ရှိရင်လည်း shadow နေရာမှာရှိရမယ်ဒီလိုမျိုး shadow နဲ့ highlight ရောနှောသွားတဲ့အနေအထားဖြစ်တဲ့အထိကျွန်တော်တို့မချိန်သင့်ဘူးပေါ့နော် okay ဒါဆိုကျွန်တော်ပုံလေးတစ်ပုံနဲ့စကြည့်မယ်ဒါဒီကျွန်တော်ပိုက်လိုက်တော့မယ်နော်โอเคဒါလေးခုနပုံပေါ့နော်ခုနပုံနဲ့ပဲကျွန်တော်ဆန်းပြတော့မယ်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခါတည်းအလင်းမောင်ချိန်တာပါကျွန်တော်တစ်ခါတည်းပြတော့ပြီမယ်နော်။ ဒီပုံကိုကျွန်တော် Google Drive နဲ့ကျွန်တော် download link လေးထည့်ထားပေးပါတယ်ဘရာဒါတို့စမ်းကြည့်လို့ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီပုံဒီတအားကြီး link နေတာပေါ့နော် exposure တအားများနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော် exposure မှာ basic panel ထဲမှာကျွန်တော် exposure ကိုကျွန်တော် short လိုက်မှာပေါ့နော် okay ပြီးလို့ရှိရင်သူရဲ့ highlight ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေး short ခြင်းနဲ့သူရဲ့ detail လေးနည်းနည်းလေးပေါ်လာရအောင်နော်ခုနဓမ္မဆိုလို့ရှိရင် highlight မှာဒီဒီမှာ detail လေးတိတ်မပေါ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော် highlight ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေး short လိုက်မယ်ဒါဆို detail လေးကျွန်တော်ပြန်ရပြီ ပြီးရင်ဒီပုံမှာ shadow shadow နည်းနည်းလေးထည့်မယ် okay black လည်းနည်းနည်းလေးကျွန်တော်လိုက်ပေးလိုက်မယ်နော် okay ကျွန်တော် portrait ပုံဖြစ်လာတော့ကျွန်တော် contrast ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးရှော့မယ်ပြီးရင်တက်ချောက်ကိုလည်းကျွန်တော်နည်းနည်းလိုက်တယ် clarity ကိုလည်းကျွန်တော်နည်းနည်းလေးရှော့တာပေါ့နော်5 balance ရဆိုရင်ဒီပုံကဒါလောက်လောက်5 balance အတော်ပဲပေါ့နော် ဟောပြီး saturation ဆိုလည်းမပြင်းမပြော့ပါတလားလောက်အဆင်ပြေတယ်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်ဒီနေထားမှာ open subject ပါနော်ဟောပြီးဒီပုံကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးကြည့်လိုက်မယ်နော် control ဒီ layer ကို control J ကျွန်တော် layer ပွားလိုက်မယ်ပြီးရင် control T ကျွန်တော်ဟိုဒါအသားချောရဲဆိုတာဒီမျိုးတပိုင်းပုံလေးတွေဒီမျိုး close ပုံလေးတွေပဲအသားချောလို့ကောင်းတာပေါ့နော်ဒီမျိုးဟိုအပြည့်ပုံကြီးပေါ့အမျိုး subject လေးကတသေးလေးပုံမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ frequency separation ကိုကျွန်တော်ထည့်ထည့်သွင်းလောက်ဖို့မလိုဘူးပေါ့နော်ဒီမျိုး close ပုံတွေမှာပဲကျွန်တော်တို့ frequency separation ကိုလောက်တင်တာပေါ့နော် okay ဒီပုံမှာကျွန်တော်ခုနကျွန်တော် control ချိန်နဲ့အလှော်ပေါင်းတော့ဒီမှာအလှော်တစ်ခုဖြစ်လာပြီเนาะအဲ့ဒီအလှော်ကိုပဲကျွန်တော်ဒီမှာဒီဒီအလှော်လေး smart object ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ဒီ smart object ကိုမလိုချင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော် smart object ကိုပယ်ဖြတ်မယ်ဒီအလှော်ပေါ်မှာ right click နှိပ်မယ်ပြီးရင် raster right layer ဆိုတော့ကျွန်တော် smart object ကိုဖြတ်လိုက်မှာပေါ့เนาะ okay ပြီးရင်ကျွန်တော် ဒီအလွှာကိုကျွန်တော် surface ရဲ့တက်ချရေဆိုတော့နှစ်ပိုင်းခွဲရမှာเนาะအဲကြောင့်ကျွန်တော်အလွှာနှစ်ခုယူလိုက်မယ် control J ဒါကိုကျွန်တော် surface လို့ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ဒီအလွှာကိုပဲကျွန်တော် control J နောက်တစ်ခုထပ်ပွားမယ်ဒါကတက်ချလို့ကျွန်တော်နာမည်ပေးလိုက်မယ်တက်ချ Okay ကြည်ရလို့အောင်ကျွန်တော်အယောင်လေးပါထည့်ထားလိုက်မယ်เนาะဒီမှာတက်ချကို red အယောင်လေးထည့်ထားမယ် surface ကိုကျွန်တော်အဝါရောင်လေးထည့်ထားလိုက်မယ်เนาะတက်ချဒီအနီရောင် surface ဒီအဝါရောင်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တက်ချောက်မျက်လုံးတစ်ချက်မှိတ်ထားလိုက်မယ်နော်တက်ချောက်အလှော်မျက်လုံးတစ်ချက်မှိတ်ထားလိုက်မယ်ဒါဒီ surface surface ဆိုတာခုနကျွန်တော် theory က 2D မှုံွားနေရမှာပေါ့နော်โอเคအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒါကိုဒီပုံကိုကျွန်တော်မှုံွားမယ်ဖယ်ထားထဲမှာ blur gaussian blur ပေါ့နော် radius 0ဒီ normal အတိုင်းဘာမှမဖြစ်သေးဘူးဒီမှာမှကျွန်တော်နည်းနည်းလေးမှုံွားလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် ဒီပုံนี้နည်းနည်းလေးမှုံသွားလာပြီဆိုလိုချင်တာဗျာကျွန်တော်ဒီမှာနည်းနည်းလေးမှုံသွားလိုက်တာ ਨੇ အပေါ်မှာလိုအပ်မှတ်တက်ချာဒီနည်းနည်းပဲထွက်မှာဆိုလိုတာနော်ကျွန်တော်ဒီဂါဇန်ပလာမှာကျွန်တော်လာဝါတဲ့အချိန်ကြီးအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့တက်ချာကိုဘလောက်ပမာဏထုတ်မလဲဆိုတဲ့အနေအထားကိုကျွန်တော်တို့လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအနေအထားဒီအရေးကြီးတယ်ဒီနေဒီအနေအထားကတက်ချာကိုဘလောက်ထုတ်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ပေးရမှာပေါ့နော် ကျွန်တော်တို့ပုံကိုဒီမှာနည်းနည်းလေးမှုံသွားလိုက်တာနဲ့တက်ချလေးနည်းနည်းဆုံးရှုံးလာပြီဒါဆိုကျွန်တော်တက်ချနည်းနည်းရမယ်ကျွန်တော်များများကြီးမှုံသွားလိုက်မယ်ဆိုရင်တက်ချလေးအများကြီးဆုံးရှုံးသွားပြီအတွက်ကျွန်တော်တက်ချလေးများများရမှာပေါ့နော်โอเคဒီပုံမှာကျွန်တော်တက်ချကိုကျွန်တော်အနီတော်လောက်ထောက်လိုက်မယ်ဒီမျိုးတက်ချထောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီ skin တက်ချလေးတွေကိုအနီးကပ်ကြည့်တာတင်တယ်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ဘလောက်ပမာဏ တခြားထုတ်လိုက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီနေထားမှာဆိုကျွန်တော်30လောက်ထုတ်လိုက်မယ်ဒီ radius တန်ဖိုးကိုအလွတ်မှတ်တာလို့မရပါဘူးကျွန်တော်နားလဲတဘောပေါက်နေမှာပဲရမယ်ဘာဖြစ်လို့ပုံတစ်ပုံနဲ့တစ်ပုံကကိုရိုက်တဲ့ကင်မရာမျိုးစားပုံမူတည်ပြီးတော့ megapixel မတူဘူးပုံရဲ့ fine size တွေလည်းတူမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ပုံရဲ့အရွယ်စားတွေလည်းတူမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတော့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီ radius တန်ဖိုးကိုမှတ်တာလို့မရဘူးကျွန်တော်တဘောတရားကိုသိနေမှာပဲရမယ်ဒီပုံကို original အတိုင်းရဖို့အတွက်ကျွန်တော်တက်ချပြန်လို့အပ်မှာပါနော် โอเคဒီပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်တက်ချတွေဆုံးရှုံးကုန်ပြီဒါဒီအဲ့ဒီဆုံးရှုံးသွားတဲ့တက်ချတွေကကျွန်တော်တို့ပြန်ရမယ့်တက်ချပဲเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီဂါဇန်ဘလာကန္တာမှာကျွန်တော်တို့မှုံသွားတဲ့ကန္တာမှာအရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့တက်ချကိုဘလောက်ဖယ်ထုတ်မလဲပေါ့เนาะအဲ့ဒီအနေအထားအတိုင်းကျွန်တော်တို့မှန်ကန်စွာဒီမှာဘလာနိုင်မှုလို့တာပေါ့เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်ဒါကို okay နှိပ်လိုက်မယ်เนาะတစ်ဆယ်စုနဲ့များပဲကျွန်တော်9လောက်ထားလိုက်မယ် okay okay ဒါဆိုရင်ဒါဒီ surface လို့ကျွန်တော်တတ်မှတ်တာလေသူဒီမှုံသွားပါပြီပေါ့နော် โอเคပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီတက်ချအလှော်ကျွန်တော်မျက်စိပြန်ဖွင့်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် original ပုံတိုင်းပဲပြန်ဖြစ်မယ်တက်ချအလှော်လေးကျွန်တော်တို့ဘာမှ edit မလုပ်ရသေးဘူးเนาะဒါဒီ original ပုံเนาะโอเคအဲ့ဒါကိုကျွန်တော် image တက်ချကိုယူထားတယ်ကျွန်တော်ဒီ image apply image ခုနတက်ချဒီ original ပုံလို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်တက်ချဒီ original ပုံ original ပုံမှာမှခုန surface เนาะခုန surface ဆိုတာကျွန်တော်တို့မှုံသွားလိုက်တဲ့အလှော်အဲ့ဒီ surface ကိုကျွန်တော်တို့ blend မှာအနှောက်ကိုယူမယ်ရှင်းပြောလို့ရှိရင်ဗျာ original ပုံမှာခုနမှုံွားလိုက်တဲ့ပုံကိုကျွန်တော်တို့ secret နှောက်မှာပေါ့နော်နှောက်မှာဖြစ်တော့ကျွန်တော်တက်ချာကိုပြန်ရရှိမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံကို original အပုံတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လိုချင်တယ်အဲဒါကြောင့်မို့ scale ကိုအကုန်တင်ထားမယ် scale ရဲ့ပမာဏအကုန်ကြီးတူပဲเนาะဟုတ်ပြီ offset မှာ128လို့ပေးတာကကျွန်တော်တို့ဒီ50% gray အရာကိုကျွန်တော်တို့လိုချင်လို့ offset မှာ128ပေးတာလား ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့50% grade ကဒီ layer brand move မှာဆိုလို့ရှိရင် linear light တို့ overlay တို့နဲ့ဖြောက်လိုက်လို့ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်တက်ချာတက်တက်ပဲကြံမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဘာဖြစ်လို့128လို့ပေးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်အယောင်မှာဆိုလို့ရှိရင်0ကနေပြီးတော့255အထိရှိတာပေါ့နော်255အထိရှိတယ်ဟုတ်ပြီ255ဒီအဖြူရောင်ဖြစ်မယ်0ဒီအမဲရောင်ဖြစ်မယ်နော်ကျွန်တော်50% grade တဝက်ခဲရောင်လေးလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်255ရဲ့တဝက် 128လို့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ128 Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်50% gray လို့ကျွန်တော် offset မှာဒီကျွန်တော်128ကိုထားတာ scale ကကျွန်တော်ပုံရဲ့တက်ချတွေကိုမှန်ကန်မှန်မှန်ကန်ကန်လေးလို့ကျွန်တော် scale မှာအကုန်တင်ထားတာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ secret နှုတ်မှာပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော် okay နှိုက်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒါဒီတက်ချဖြစ်သွားပြီဒါမဲ့ဒီအလွှာဒီ50% gray ဖုံးကွယ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒီ50% gray ကိုကျွန်တော်တို့က blend မှုနဲ့ဖြောက်လိုက်ရမှာပေါ့နော် blend မှုမှာကျွန်တော် ဒီမှာ linear line ကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်50% gray ပြောက်ပြီးတော့တက်ချတက်တက်ပဲကျန်မှာပေါ့နော် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီ surface ဒီမှာကျွန်တော်မျက်လုံးဖွင့်လိုက်မယ်ဒါဒီတက်ချပေါ့နော် okay ဒါဒီ original ပုံပေါ့နော်ဒါဒီ original original ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်ပုံဒီဘာမှပြောင်းလဲမှုမရှိသေးဘူးเนาะဒါမှ before after before after เนาะဘာမှပြောင်းလဲမှုမရှိသေးဘူးဒါဒီ surface နဲ့တက်ချာ နှစ်လွှာခွဲထုတ်လိုက်တဲ့အဆင့်ပဲရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာမှမလုပ်ရသေးဘူးเนาะဘာမှမချော်ရသေးဘူးဒီအနေထားမှာတော့ဘာမှပြောင်းလဲမှာမဟုတ်သေးဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ surface နဲ့ texture ကိုခွဲထုတ်လိုက်တဲ့အဆင့်ပဲရှိသေးတယ်เนาะ okay ကျွန်တော်ပြီးရင်ကျွန်တော် texture ကိုမျက်စိတစ်ချက်မှိတ်ထားလိုက်မယ် surface အလွှာကျွန်တော်ရွေးမယ်အဲဒီမှာ surface ဒီ surface အလုပ်မလုပ်နေဘူးเนาะသူ့မှာ texture တွေပါဝင်နေတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ချောမို့အောင်လုပ်ဖို့လိုတာပေါ့เนาะဒီအနေထားမှာကျွန်တော်တို့ surface ကိုကျွန်တော်တို့ချောတော့မှာပေါ့เนาะချောတဲ့အခါမှာ ကြိုက်တဲ့တူနဲ့ကိုတန်ရတန်ရတူနဲ့ကိုချော်လို့ရတယ်အဓိကကျွန်တော်ရဲ့ပြတ်မှတ်ဒီလုံးဝချုံမွနေရမယ်နောက်တစ်ခု lighting တွေမှန်ကန်စွာကြံနေရမယ် color gradient လှနေရမှာเนาะ color transition တွေလှနေရမှာပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးချက်ပြားကြီးဖြစ်လို့မရဘူးဒီမျိုးချောချောမွမွလေးဖြစ်နေရမယ်ဘာတချာမှမရှိဘဲနဲ့ချောချောမွမွလေးဖြစ်နေရမှာเนาะအဓိက target ကဒီဒီလိုမျိုးချော်သွားဖို့ပဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီအနေထားမှာကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့တူကြိုက်တဲ့ brush နဲ့ကျွန်တော်တို့ချောပိုင်ခွင့်ရှိတယ်အဓိကဒီချောသွားဖို့ပဲနော်အဲကြောင့်မို့ကိုတန်တဲ့နီးနဲ့ကိုချောလို့ရပါတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ချောတဲ့နီးနဲ့ပဲကျွန်တော်ပြတော့မယ်နော်ဟုတ်ပြီဒီချောတဲ့အခါမှာတချို့တွေက Mr. Brush ကိုတုံးပြီးတော့ချောတာပေါ့နော်ဒီမှာ Mr. Brush ကိုတုံးမယ်ဆိုရင် Mr. Brush ရဲ့သဘောတရားလေးကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမယ် Mr. Brush ယူမယ်ဒီမှာ Mr. Brush brush အုပ်စုထဲမှာ Mr. brush မပေါ်နေဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ2ဘောရဲ့အောက်မှာ edit 2 bar ဆိုပြီးတော့ဒီ icon လေးရှိတယ်เนาะအဲ့ဒါလေးနှိုက်လိုက် ဒီမှာ edit to bar ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်နှိုက်လိုက်မယ်ပြီးရင် restore default ပေါ့နော် default ပြန်ထားလိုက်ရင်သူ့သူဒီ default ပုံစံတိုင်းဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အမှကျွန်တော် Mr. Brush ကိုရွေးတယ်ပြီးရင် Mr. Brush ရဲ့ setting မှာကျွန်တော် clean ကိုထားနော် clean brush ပေါ့နော်ရှင်းပြကျွန်တော်အယောင်မယူသွားခြင်းဘူးဗျာ cancel sorry low brush ဆိုရင်ဒီမှာအယောင်တွေပါဝင်နေမှာကျွန်တော်ကဒီပုံရိပ်မှာရှိတဲ့အယောင်တွေကိုပဲကျွန်တော်ကယောနှောပြီးတော့ကစားခြင်းတာနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်က clean brush ပဲเนาะယူမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဓိကဒီကျွန်တော်တို့ဒီမှာအယောင်မထည့်သွင်းလာတဲ့အတွက် loan နဲ့ miss တန်ဖိုးကျွန်တော်တို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့မလိုဒီ loan နဲ့ miss ဆိုတာကျွန်တော်တို့အယောင်ပါဝင်လာမှဒီနှစ်ခုကအလောက်လောက်ပါဗောနော်အယောင်ဒီနှစ်ခုကျွန်တော်တို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့မလိုဘူး what ဆိုတာစုတ်တန်အစုဗောနော်ကျွန်တော် breath ဆိုတဲ့အတိုင်းစုတ်တန်စုတ်တန်ရေဘလောက်စုစွတ်နေလဲဗောနော်အကယ်လို့စုတ်တန်ဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီစုတ်တန်ကရေအများကြီးစုစွတ်နေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ ဒီမျိုးပေါ်လာတဲ့အခါမှာအရှိကြီးထွက်သွားမှာပေါ့နော်အရှိကြီးပါသွားမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲစုတ်တန်စုနေတဲ့အတွက်ဒီမှင်နေဒီအဝေးကြီးလိုက်သွားမှာနော်ဟုတ်ပြီဒီမှာစုတ်တန်ရေစုမှုအားနည်းနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆွဲတဲ့အခါနည်းနည်းလေးပဲသူသွားတော့မှာပေါ့နော်โอเคโอเคဒါက words ရဲ့တဘောတရားပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်40လောက်ထိထားတယ်ကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့စိတ်မရှိဘူး ကိုအခုမှစပြီးတော့လေ့ကျင့်ရတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့40လောက်မထားပါနဲ့ဒီမှာ30မဟုတ်လို့ရှိရင်20 30လောက်ပဲတုံးတာကောင်းတယ်เนาะကိုအခုမှစပြီးတော့လေ့ကျင့်မယ်ဆိုရင်30လောက်ပဲလောက်တာကောင်းတယ်ကျွန်တော်ကတိတ်စိတ်မရှိလို့40လောက်ထားတာเนาะအဖလူကတော့ကျွန်တော်ဟိုတနေရာရှင်းပြတဲ့အတိုင်းပဲကိုထက်ခါထက်ခါပို့လေသူပူပူပြီးတော့ပါလာလေပေါ့နော်အဖလူကတော့ကျွန်တော်40လောက်ထားမယ်ကျွန်တော်ကတော့စိတ်မရှိတဲ့အတွက် Mr. Brother ကိုမတုံတော့ပါဘူး ကျွန်တော်မျိုးဟိုတေချာကြီးလိုက်ပို့ရကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့စိတ်မရှိဘူးเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော် Mesa Bread ကိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာမသုံးတော့ဘူးဒါပေမဲ့အသုံးပြုတဲ့လူတွေနားလဲရအောင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီ brush ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံကိုကျွန်တော်ရှင်းပြလာတာပေါ့နော်ကိုက Mesa brush နဲ့ပုတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ wet ရဲ့သဘောတရားကိုနားလဲရမယ် flow ရဲ့သဘောတရားကိုနားလဲရမယ်ဒီ low နဲ့ mix သဘောတရားကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားစရာမလိုဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒီမှာ clean brush ကိုကျွန်တော်ရွေးတာလို့နော်အယောင်မပါတဲ့ brush မှာ transparent တင့်ကြတာလေးနဲ့နော် အော်ကျွန်တော် Mr. Brad ကိုအခုမှစသုံးမဲ့လူတွေအဆင်ပြေအောင်ကျွန်တော်ဒီ brush ကိုဘယ်လိုကင်တွယ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးမယ်ဒီပုံတစ်ပုံကို brother တို့မှင်နေမချောက်နေတဲ့ပုံတစ်ပုံလို့ brother တို့တတ်မှတ်လိုက်ပါတော့ပြီးရင်ကျွန်တော် brush ကိုစုပ်တန့်လေးကိုကျွန်တော်တို့ရေစွပ်ခဲ့မှာပေါ့နော်ရေစွပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့ပုတ်တဲ့အခါမှာဒီပုံရဲ့စီဒါတွေကမချောက်နေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီစီဒါလေးတွေကိုပဲယောနှောတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ယောနှောတဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးသူ lighting သူ့ရဲ့ lighting direction အတိုင်းကိုပဲကျွန်တော်တို့ sorry သူ့ရဲ့ lighting direction အတိုင်းကိုပဲကျွန်တော်တို့ချော်တင်တယ်အကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးကြီးချော်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီက C ဓာတ်တွေကဒီကိုလိုက်လာမှာအဲ့လိုဖြစ်သွားမှာနော်အဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ lighting direction အတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ချော်တင်တယ်ပြီးရင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုပဲသူ့ရဲ့ lighting direction အတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့မျိုးချော်တင်တာပါနော် shade တို့ဆိုလည်းဒီလိုပဲသူ့ရဲ့အနေထားပေါ်သူ့ရဲ့ direction ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တို့ချော်တင်တာပါနော်ဒါ mixer brush ကိုတုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ပြီဒီမှာတော့ကျွန်တော် mixer brush ကိုပပလေးပဲတုံးမယ်ကျွန်တော်အလွယ်အလွယ်နည်းနဲ့ကျွန်တော်သွားမယ် surface ဒီအခုတက်ချတွေရောနှောနေတဲ့ surface မဖြစ်သေးဘူးเนาะကျွန်တော်ဒီမှာတက်ချအလှောက်ကျွန်တော်မျက်စိမှိတ်တာတယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ပုံကမှုံဝါနေတာတက်ချဖွင့်လိုက်ကျွန်တော်ပုံနေ original ပုံအတိုင်းပြန်ဖြစ်မှာအဓိကကျွန်တော် surface ကိုပြကျင်လို့เนาะတက်ချကဏ္ဍကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့တက်ချကိုကျွန်တော်ထုတ်ပွားပြီးသူ့ရဲ့ကဏ္ဍကပြီးသွားပြီเนาะအဲကြောင့်ချက်ပိတ်တာလားသူ Okay ဒီပုံကိုကျွန်တော်ချောဖို့အတွက်ကျွန်တော် bucket အနေနဲ့ကျွန်တော် control J ကျွန်တော်ပွားလာလိုက်မယ်เนาะဒီဒီအလှောက် surface အလှောက် control J ကျွန်တော် လွယ်ချော့နိုင်လို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့ bucket ပြန်ရအောင်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါကိုကျွန်တော် surface edit လို့ကျွန်တော် rename ပေးလိုက်မယ်ဒါချင်းပြောဒါကျွန်တော် bucket ထုတ်တာပဲဗျာကျွန်တော်ဒီမှာလွဲချော့သွားလို့ရှိရင်ဒီအလှော်ဖြတ်ပြီးတော့ဒီအလှော်မှာကျွန်တော်ပြန်ယူလို့ရနေတာပေါ့နော် okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ surface edit ဆိုတဲ့အလှော်ကိုကျွန်တော်ရွေးတယ် okay ဒီပုံကိုကျွန်တော် portraiture နဲ့ချော်မယ် ဟုတ်ပြီဂါဇန်ပလာနဲ့ချော်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ selection မှတ်ပြီးတော့မှချော်လို့အဆင်ပြေမယ်เนาะနောက်မှဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဂါဇန်ပလာနဲ့ချော်မှဆိုရင်ဒီမျိုးနှာခေါင်းကောက်ကြောင်ရှိတ်လေးပေါ့เนาะအဲ့ဒီရှိတ်လေးတွေဒီဖွဲ့ထွက်သွားပြီးတော့ဒီဘက်အပြင်ဘက်ကိုပါ skin ဘက်ကိုပါရောက်လာမှာเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီမှာဥပမာပြောဒီမှာဂါဇန်ပလာပေါ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့မှုံသွားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီခုနနှာခေါင်းဘေးနာကရှိတ်လေးဒီနှာခမ်းဘေးနာကအစွန်ကလာကလာမတူတဲ့နေရာလေးတွေက ပို့ပြီးတော့ miss ဖြစ်လာတယ်အသွင်နာဘက်ကိုရောက်လာတာပေါ့နော်ဥပမာဒီမှာအနီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအနီဒီဒီအပြင်ဘက်ကိုရောက်လာလိုက်မယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီ Gazambra ကိုကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးကျွန်တော်ကာဆန်ဘလာသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လာဆိုတိုးယူပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့ပဲမှုံသွားတင်တယ်ပြီးတော့လာဆိုတိုးရဲ့ဖဲတာပမာဏကိုကျွန်တော်တို့30မဟုတ်လို့ရှိရင်15လောက်ထားတာပြီးတင်တာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဥပမာအားဖြင့်ဗျာဒီမှာဖဲတာကာဆန်အားဒီမှာဖဲတာကိုကျွန်တော်0လောက်လိုက်မယ်နော် ဒီဒီတကွက်ကိုကျွန်တော်ဂါဇန်ဘလာထည့်မှာပေါ့နော်အဲကြောင့်မို့ဖယ်တာဘလာဂါဇန်ဘလာဟိုကျွန်တော်များများလေးမှုံသွားပြီလားပို့တော့သိရအောင်โอเคကျွန်တော်ဖယ်တာနဲခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖယ်တာမထည့်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒီလိုမျိုးဟိုပြက်ပြက်ကြီးဖြစ်နေမှာပေါ့နော် hash ဖြစ်နေမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီဂါဇန်ဘလာနဲ့ဝါမယ်ဆိုရင်လာဆိုတိုး3ရမယ်ပြီးရင်ဖယ်တာကိုအဲ10မဟုတ်ရင်15လောက်ထားတာတင်တာပေါ့နော် အကယ်လို့ကိုယ်မှာ portraiture မရှိဘူးဆိုရင်တော့ Cassandra တောင်းမှပဲရမှာเนาะအဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေး तू highlight ပေါ့เนาะဒီကျွန်တော်ဒီ mid 3လေးကိုကျွန်တော်မယူပါဘူးဒီသူနဲ့ light တူတဲ့အနေထားလောက်ပဲကျွန်တော် select မှတ်တယ်ပြီးရင် fader ဘလာ Cassandra အော်ပြီးကျွန်တော်ခုနပေးလာတာ30ဆိုလို့ရှိရင်ဗျာဒီမှာ20လောက်တော့မှုံသွားလိုက်ပေါ့နော်20ပြီးရင် okay ပေါ့ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ထပ်မှတ်မယ် အဲဒီတစ်ခေါက်မှတ်တဲ့ခါမှာခုနပါဆန်ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ထည့်ကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် fader ရဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးသုံးထားတဲ့ fader ကိုသူဒီမှတ်တာပေးတာပေါ့နော်နောက်ဆုံးသုံးထားတဲ့ fader Gazan Bla ပေါ့နော်သူရဲ့ shortcut က Control Order F ပေါ့နော်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက် Gazan Bla ရွေးဖို့မလို့ဒီအပေါ်က Control Order F ကို keyboard shortcut နှိပ်လိုက်ရင်ခုနကျွန်တော်တို့20%ပလာထားတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ရမှာပေါ့နော် okay ဒါဆိုလည်းအဲ့လိုပဲဒီမှာ control order f ပေါ့နော် control order f နော် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါ Gazambla နဲ့ချော်တယ်နေပေါ့နော်ကျွန်တော် Gazambla မသုံးတော့ဘူးကျွန်တော် Portraiture ကိုပဲသုံးမယ်โอเคကျွန်တော် surface edit ဆိုတဲ့အလှော်ကျွန်တော်ရွေးထားတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ portraiture ကိုရွေးမယ် Portraitshire ရဲ့ setting ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ median လောက်ထားတာနော် median လောက်ထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ eyedropper tool လေးနဲ့ကျွန်တော် skin ကိုပြန်ပြီးတော့ယူလိုက်တယ်နော်ဒီ Portraitshire တုံးမဲ့ဆိုရင်ဒီ eyedropper tool နဲ့ကိုချောခြင်းနဲ့အယောင်လေးကိုထောက်ပေးဖို့လိုတာပေါ့နော်ဒါဆိုရှင်ဒီအနေထားအတိုင်းသူဆက်လက်မှတ်ပေးပါမယ်နော်ဒီမျက်စိတွေမပါတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ eyedropper tool နဲ့အယောင်ရွေးပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ new layer မှာကျွန်တော်အမှတ်ဖြောက်တာပေါ့နော်ပုံမှန်ဆို new layer မှာအမှန်အမှန်ချက်ရှိနေလားမသိဘူးနော် ကျွန်တော် new layer မှာမလုပ်ချင်ဘူးဒီ current layer မှာပဲကျွန်တော်လုပ်ချင်တာ layer တွေရှုပ်မှာကြောက်လို့နော် new layer မှာကျွန်တော်အမှတ်ဖြုတ်ထားပေးဖို့လိုမယ်သူရဲ့ဟိုဒါ setting က median ထားတယ်ပြီးရင် skin ကိုကျွန်တော်ထောက်တယ်နော်အဲ့ဒီအရာကြီးအကုန်လုံး okay ပြီဆိုရင်ကျွန်တော် okay ကိုနှိုက်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် surface ကြီးချောလာပြီကျွန်တော်မျက်လုံးမှိတ်ကြည့်မယ်ဒါဒီ bucket ယူလာတဲ့အလှော်ရှိနေလို့ကျွန်တော်တို့ခုနအနေထားပြန်မြင်ရတာနော် โอเคအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်သတိထားမိလားဒီမှာစပင်တွေပါကျွန်တော်တို့မှုံဝါးဝါးပြီးပေါ့နော်ပူပြီးတော့ချောလာတာပေါ့နော်အဓိကကျွန်တော်တို့ကအသားချောနေတာနော်ဒီစပင်တွေလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ချောနေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော် skin တက်တက်ပဲလိုချင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ mac ခံမှရမယ်ဒီအလွှာကိုကျွန်တော် order keyboard ကနေ order နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ layer mask ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် inverse mask လေးတစ်ခုရမယ်နော်အမဲရောင် mask လေးပေါ့နော်အမဲရောင်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်မနေ့ကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဒီပုံရိပ်မှာ အမဲရောင် အလွှာလေးအောက်လိုက်တယ်အမဲဒီအမှောင်နော်ဒီလေယာမှာအမှောင် mask တစ်ခုအောက်လိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီဒီလေယာကိုမမြင်ရတော့ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီမှာကျွန်တော်မျက်စိလေးမှိတ်ကြည့်မယ်မမြင်ရတော့ဘူးနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အစိတ်ပိုင်းကဒီ skin အစိတ်ပိုင်းလေးတွေပဲနော်ဒီမျက်တောင်မှုတွေမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒီမချောနေတဲ့အစိတ်ပိုင်းပဲဗျာချောပြီးသားနေရဆိုကျွန်တော်လုပ်ဖို့မလိုဘူးဥပမာအဖြစ်ဒီနားလေးတွေဒီချောနေပြီးသားပဲကျွန်တော်တို့ချောဖို့မလိုတော့ဘူးနော်ဒီနားလေးတွေပဲ color transition မလှဘူးမချောနေဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ ဒီနားလေးတွေပဲကျွန်တော်တို့ချော်ဖို့လိုတယ်ဒီနားလေးတွေဒီကျွန်တော်တို့ချော်ပြီးသားပဲဒီနားလေးတွေဒီမချော်လဲရတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီနားလေးတွေဒီမချော်လဲရတယ်ချော်နေပြီးသားနေရဆိုကျွန်တော်ချော်ဖို့မလိုဘူးဗျာတူတူတိုင်းလေးထားလာပြီးလိုက်ရပြီအဓိကဒီတက်ချလေးတွေရှိတဲ့နေရာလေးပဲကျွန်တော်လိုက်ပို့ပေးလိုက်ရပြီပေါ့နော်အဲကြောင့်ကျွန်တော် brush ကိုယူတယ် brush ကိုကျွန်တော် soft round brush ကိုသုံးမယ်နော် soft round brush ကိုကျွန်တော်သုံးတယ်ပြီးရင် brush ရဲ့ opacity 100 flow ရဲ့ opacity flow ရဲ့ opacity ဒီ100ဖြစ်ရမယ်နော် flow ရဲ့ percent ဒီ100ဖြစ်ရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီနေရာလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဒီအလွှာရဲ့ဒီနားလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပေါ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကအဖြူရောင် brush နဲ့ပေါ်မှာပေါ်မှာနော်အမဲရောင်ဆိုရင်အမဲပေါ်မှာအမဲကျွန်တော်ပေါ်နေရင်ဘာမှပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အဖြူရောင် brush လေးရွေးထားပေးဖို့လိုတယ် okay ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီနားလေးလိုက်လိုက်ပေါ်လိုက်မှာပေါ့နော်ဒီမချောမိုးတဲ့နေရာလေးတွေလိုက်ပေါ်လိုက်မှာ ကျွန်တော်တို့က Mr. Brand နဲ့မပို့ဘူးဗျာနည်းနည်းလေးဟိုမြန်တဲ့ new တော့တော့နည်းနည်းတော့အဆင့်ပို့သွားတာပေါ့နော်ဒါလေယာကိုမနိုင်တဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့တိုက်ပြီးတော့အဆင်မပြေဘူးအဲကြောင့်လေယာကိုနားလဲအောင်အရင်လေးလာပါတော့ကျွန်တော်တို့ Photoshop မှာဒီလေယာဘောက်ကအရန်အရေးကြီးတယ်ဒီလေယာဘောက်ကိုကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့အလုံးလုံးပုံကိုနားလဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ဟိုလိုတလူချိန်လှည့်လို့ရမှာပေါ့နော်ဒီနားလေးချော်ပြီးတာပဲကျွန်တော်တို့ချော်စရာမလိုဘူး ဟုတ်ပြီဒီအနေထားမှာကျွန်တော်တကူလုံးကျွန်တော်ချောပေးလိုက်တော့မယ်နော်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာမတ်တက်တက်ကျွန်တော်ပြန်ပြပေးမယ်ကျွန်တော်မတ်တက်တက်ပဲကြည့်နေတာဖြစ်တော့အတွက် keyboard က order ကိုနှိပ်တာမယ်ဒီ layer တမနီမှာကျွန်တော် layer map တမနီကိုကျွန်တော် click ထောက်မယ်နော် order နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် click ထောက်မယ်ဒီ area တွေကျွန်တော် ဟောပြန်ပြီးတော့ဖွင့်လာတဲ့နေရာပေါ့နော်ဒီ surface area ပေါ်မယ်အလှော်ပေါ့နော် okay order နဲ့ပြန်ပြီးတော့ click လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပြန်ပြပေးမယ်ကျွန်တော်ဟာလေဒီဒါလေးပဲပေါ်နေမှာနော်ကျွန်တော်အဓိကပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ control G နဲ့မပွားခဲ့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှားမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအလှော်ဒီဒါလောက်လောက်ပဲနေရာရှိတယ်ကျန်တဲ့နေရာမှာဒီဘာမှမရှိဘူးเนาะအဲကြောင့်မို့ဒီ surface ဆိုတဲ့အလှော်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ခံတာမှကျွန်တော်တို့ဒီအနေထားကိုရမှာပေါ့เนาะ အဲကြောင့်မို့ဒီ surface အလွှာကိုကျွန်တော် bucket ဆွဲခဲ့တာဒီအဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော် control G နဲ့ကျွန်တော် bucket ပြန်ပြီးတော့ထားခဲ့တာ surface အလွှာကိုကျွန်တော်က portraiture နဲ့ချောမှာဖြစ်တဲ့အတွက်နော် okay ဒီအနေထားမှာဆိုလို့ရှိရင်တိတ်ပြီးတော့မချောမွေ့သေးဘူးပေါ့နော်တိတ်ပြီးတော့မချိုလေးဒီနားမနေဒီ color transition တိတ်မလှတယ်ဒီနားမဒီအညစ်လေးတွေနည်းနည်းလေးကြံ့နေတယ်ဒီနားမလည်းအညစ်ကြီးလေးတွေနည်းနည်းလေးကြံ့နေတယ်เนาะအဲ့ဒါကိုတော့ကျွန်တော် mixer brush နဲ့ပုတ်လိုက်မယ်เนาะ mixer brush နဲ့ပုတ်တဲ့အခါမှာဒီအနေထားကိုကျွန်တော်တို့မြင်ရဖို့ဒီဒီအလွှာနှစ်လွှာရှိမှကျွန်တော်တို့မြင်ရမှာเนาะ ဒီအလွှာတလွှာတည်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းခုနအနေထားမြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးအကယ်မို့ဒီတလွှာတည်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါလောက်လေးပဲမြင်ရမှာနော်โอเคအဲ့ဒါကြောင့်ဒီနှစ်လွှာလုံးရှိနေမှဒီမြင်ကွင်းကိုကျွန်တော်တို့မြင်နေရတာနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီနှစ်လွှာကိုကျွန်တော်တို့တက်လွှာတည်းဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်အဲကြောင့်ဒီအလွှာနှစ်ခုကိုကျွန်တော် control key နဲ့နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နှစ်ခုလုံးကျွန်တော်ရွေးချယ်လိုက်တယ်ပြီးရင် keyboard ကနေပြီးတော့ control order e လို့ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်တယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီအလွှာနှစ်လွှာပေါင်းပြီးသားအလွှာတစ်ခုအပေါ်မှာရတာပေါ့နော် โอเคဒီကောင်ကကျွန်တော် Mr. လို့ Mr. Brush လို့ရေးလာမယ်နော် Mr. Brush โอเคကျွန်တော် Mr. Brush ကိုယူမယ်ဟောပြီးကျွန်တော်တေချာအောင်ကျွန်တော်ဒီ brush ကင်ပြီးဆိုတာကျွန်တော် brush ရဲ့ property ကိုကျွန်တော်အရင်ကြည့်တယ် clean brush ဖြစ်တယ်ဒီမှာဒီ clean ဖြစ်တာပေါ့နော်ဒီမှာဟို transparent တင်နေတာနဲ့ပြီးရင် web 40နဲ့ကျွန်တော်ဆွဲမယ်ကျွန်တော်ဒီ clean brush ဖြစ်တဲ့အတွက် low net mix ကိုကျွန်တော်ထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့မလိုဘူး တူတူ100ဖြစ်နေပါစေဘာပဲဖြစ်နေပါစေကျွန်တော်တို့ထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့မလိုဘူးဟုတ်ပြီ flow မှာကျွန်တော်40ထားတာပေါ့နော်ရှင်းပြောရင်ဒီဝက်မှာ40ထားခဲ့တယ် flow မှာ40ထားခဲ့တယ်ဆိုတော့ percent ဒီနည်းနည်းလေးတော့များတယ်အဲဒါကြောင့်ဒီမျိုးကျွန်တော် brush ဆွဲတဲ့အခါမှာလိုအပ်တဲ့နေရာလေးတွေကိုပဲတတိထားပြီးတော့ဆွဲဖို့လိုတာပေါ့နော်အကယ်လို့ကိုကဆွဲလို့တိုက်ပြီးတော့အဆင်မပြေလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ web မှာ30ထားမယ် flow မှာလည်း30ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမျိုးကျွန်တော်ဆွဲရတာနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့စမှုပို့ပြီးတော့ဖြစ်တာပေါ့နော် okay ဒီမှာဆိုရင် color transition တွေဒီမှာတိတ်ပြီးတော့မလှနေဘူးအဲ့တော့ color transition လှအောင်ကျွန်တော်ဒီအခုဒီကျွန်တော်ဒီဒီ light area မှာပဲကျွန်တော်လောက်မှာเนาะဒီ light area ပဲကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလေးကျွန်တော် white မှာ okay ပြီးရင်ဒီနာကရှင်းပြောဒါပကြီဆွဲတဲ့သဘောပဲဗျာပကြီဆွဲတဲ့လူဆိုပူတော့သိမယ်အောင်ရှင်းပြောလုံးလုံးလေးဖြစ်နေရမှာပေါ့เนาะ ဒီအယောင်နဲ့ဒီကအလင်းနဲ့ဒီကမစ်တုံးနဲ့ဒီရောသွားလို့မရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးခွဲပြီးတော့ပေါ်တာနော်အခုဒီမှာနှာတန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုပဲဒီမှာဒီဟို light ပြောင်းနေတာပေါ့နော်ရှင်ပြောနှာတန်းဖောင်းနေတဲ့တဘောလေးရှိတယ်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တခါတည်းဆွဲချလိုက်တော့မယ်နှာတန်းမှာတခါတည်းဖော်ချလိုက်တော့မယ်ဒီအလင်းကိုကျွန်တော်ဆွဲချလိုက်တာတော့ဒီကမှင်နေသည်ဒီခုနမှောင်နေတဲ့အစိပ်ပိုင်းကိုဖုံးအုပ်သွားတာပေါ့နော် โอเคဒီနားမှာချော်ဖို့လိုတယ်ချော်ဖို့လိုအပ်တဲ့နေရာကိုပဲကျွန်တော်ချော်မှာเนาะချော်ပြီးသားနေရာလေးနေရာလေးချော်ပြီးသားပဲမလို့ဟုတ်ပြီဒီနှစ်ဖူးမှဆိုရင်နည်းနည်းလေးတိုက်ပြီးတော့မချော်ခြင်းနေဘူးအဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီချာလေးချော်လိုက်မယ်ခေ body မှာလည်းအတော်ပဲเนาะဒါလားလားဆိုရင် okay ကျွန်တော် before and after တွားပြီးတော့တစ်ချက်ပြန်ကြည့်ကြည့်မယ်โอเคဒါဒီကကျွန်တော် portraiture ကိုကျွန်တော် edit လုပ်တာဒါနော်ဒီအလှော်ကျွန်တော်မျက်စိတစ်ချက်မှိတ်လိုက်မယ်ဒါဒီ finish ကဏ္ဍပါနော်ဒါဒီကျွန်တော်တို့ surface မှာကျွန်တော်တို့ဘာမှမ edit ခဲ့တဲ့အနေထားပါနော်ဒါကကျွန်တော်တို့ surface မှာ edit ပြီးအနေထားပါနော်โอเคဒီမှာဒီ color transition တွေဒီတော့သူညီညွတ်သွားပြီနော် color transition တွေလှသွားပြီ အကုန်လုံး okay တယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့သတိထားမိလားကျွန်တော်တို့ဒီ skin ကိုပဲချောခဲ့တာဒီမျက်လုံးတို့စပင်တို့နှာခမ်းတို့ဘာမှမထိခိုက်ခဲ့ဘူးအဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ကြည့်မယ် skin ပဲပြောင်းလဲမှုဖြစ်တယ်မျက်လုံးတို့စပင်တို့နှာခမ်းတို့မှာဘာမှပြောင်းလဲမှုမဖြစ်ဘူးเนาะ shade နေရာမှာ shade ကြံတယ် mid tone နေရာမှာ mid tone ကြံတယ် highlight နေရာမှာ highlight ကြံတယ်เนาะဒီမှာဆိုလဲ highlight ဒီမှာ mid tone ရှိနေပြီဒါပဲเนาะဒီမှာဆိုလဲ highlight ဒီမှာ mid tone ရှိနေပြီဒါပဲဒီမှာလဲ shade နေရာမှာ shade ရှိတယ်เนาะ အဲ့မျိုးကျွန်တော်ချော်တဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုး smile line တွေကိုမထိအောင်တတိထားပြီးတော့ချော်စေခြင်းနဲ့အဓိကဒီမလိုအပ်တဲ့နေရာမှာမချော်ဘဲနဲ့ဒီဒီလိုမျိုးဒီမှာဆိုရှင်ပြောဒီနာလေးတွေဒီချော်နေပြီးသားပဲเนาะဒီနာလေးမှာပဲပြုတ်လေထားတာဒီနာလေးပဲကျွန်တော်တို့ချော်တင်တာပေါ့နော်မျက်နှာမှာရှိတဲ့အမျိုး smile line တွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုမပျောက်တော့ကျွန်တော်တို့ချော်တင်တာပေါ့နော်โอเคဒါလေးကျွန်တော်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဒီအနေထားမှာကျွန်တော်တက်ချာဆိုတဲ့အလှော်ကျွန်တော်ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ် โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်တက်ချာမပြောက်ဆုံးမနဲ့ကျွန်တော်တို့ပုံလေးချောချောမွမွလေးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်โอเคဒါ before ဒါဒီ after ပေါ့နော်โอเคအဲ့ဒီမှာတခုရှိတာကဘာလဲဆိုတော့ဒီကောင်မလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနားလေးလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲသူအမဲရောင်အဆက်လေးတွေသူစီဆူတာပေါ့နော်အဲအခုဆိုကျွန်တော်တို့ချော်လိုက်တာဒီအမဲရောင်အဆက်တွေပါပါသွားတဲ့အတွက်သူဒီဒီမှာအားနည်းနည်း ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဒီပြင်းအားနည်းနည်းလေးညော့သွားတာပေါ့နော်အယောင်ပြင်းအားနည်းနည်းလေးညော့သွားတယ်ဒီမှာပပလေးပဲကြံတော့တယ်သူ့ရဲ့ detail တွေကပပလေးပဲကြံတော့တယ်နော်โอเคအဲ့ဒီအဆက်လေးကိုကျွန်တော်တပြန့်လိုချင်เนาะဒီနေသားမှာကျွန်တော်တို့စဉ်းစားပုံစဉ်းစားနေပေါ့เนาะဒါတိကျွန်တော်တို့ edit လောက်လိုက်တဲ့အလှော်เนาะဟုတ်ပြီ edit လောက်လိုက်တဲ့အလှော်ကျွန်တော်မျက်စိတစ်ချက်ပိတ်လိုက်မယ်ဒါစီတက်ချရဒါဒီ surface ဒီနှစ်ခုပေါင်းခြင်းဒီ original ပုံဒါ original အနေထားကိုကျွန်တော်မြင်နေရတာเนาะပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီ န edit လောက်လာတဲ့အလွှာကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်မယ်ဒါဆိုသူဒီပြင်းအားညော့သွားပြီเนาะဒီအလွှာပေါ်လာလို့ဒီပြင်းအားတွေညော့သွားတာเนาะအဲကြောင့်ဒီ edit ပြီးတာအလွှာမပါခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူဒီ original အတိုင်းပဲဒါပေမဲ့ပါလာခဲ့လို့ရှိရင်သူဒီဒီမှာအယောင်လေးတွေညော့သွားပြီเนาะအဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီ edit ပြီးတာအလွှာကိုကျွန်တော်တို့ map တစ်ခုပြန်ခန့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် brush ကိုယူတယ် edit beta အလွှာမှာဒီနေရာလေးတွေကိုကျွန်တော်မလိုချင်တော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်အမဲရအောင် brush နဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဒီနားလေးမှာတစ်ချက်သူဒီ opacity တရား flow တရားဖြစ်ရမှာနော်ခုနကြံဝတဲ့နေရာတိုင်းမှာကျွန်တော်လာပြီးတော့ရှင်းပြဒီနားလေးတွေကသူကသူချောနေပြီဒါပဲကျွန်တော်တို့ဘာမှပုံရိပ်မှာထည့်မှာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲကြောင့်ဒါလေးတွေပြန်ပြီးတော့ထည့်ပေးလိုက်မယ်အော် sorry okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ခုနကလာလေးသူ့အတိုင်းသူပြန်ကြံနေမှာပေါ့နော် layer map ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီအလွှာရဲ့အမဲရောင် area ဖြစ်နေတဲ့နေရာတွေပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော် okay ကျွန်တော်တေချာလေးဖြစ်အောင်ပြပေးမယ်ဒီနားလေးတွေဒီအလွှာမှာမရှိနေဘူးပေါ့နော်ရှင်းပြဒီ surface အလွှာသူ့ပြန်ပြီးတော့ bucket ပြန်ပြီးတော့ခံထားပေးတာနော်ပြီးတော့မှတက်ချာကိုကျွန်တော်တို့အုပ်လိုက်တာကျွန်တော်ဒီတက်ချာကန်တာမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးတက်ချာမခွဲခင်မှာကျွန်တော်တို့ watch chain လေးတွေကိုအပီးဖြောက်ခဲ့တင်တယ်ဘာလို့လဲတက်ချာမှာ watch chain လေးတွေ ပါသွားတာပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီမချောခင်မှာကျွန်တော်တို့ watch chain လေးတွေကိုကျွန်တော်တခါတည်းအပြီးဖြောက်ခဲ့တင်တာပေါ့နော် okay ကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်လုပ်ပြမယ်ဒီကျွန်တော် edit ပြီးတာအလှော်တွေကိုကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်တော့မယ်ဒါဒီ original ပုံပေါ့နော် okay အမှကျွန်တော် watch chain လေးတွေကျွန်တော်ခုနဖြောက်ဖို့ကြံသွားတာနော်ကျွန်တော်ပထမအဆင့်မှာဒီ surface နဲ့တက်ချမခွဲခင်မှာကျွန်တော်တို့ watch chain တွေကိုတခါတည်းဖြောက်သွားတင်တာပေါ့နော် ဟိုကျွန်တော် watch chain ဖြောက်တဲ့အခါမှာဒီဒီ hearing brush 2နဲ့ဖြောက်တာပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် hearing brush 2တောင်းတာပို့ကောင်းမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် bucket အနေနဲ့ကျွန်တော်အလှော်တစ်ခုခေါ်လိုက်မယ်ဒါကိုကျွန်တော် watch chain ဖြောက်မယ်အလှော်ပေါ့နော်โอเคပြီးလို့ရှိရင် hearing brush 2ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုအရေးကြီးတာကြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာ current and blue ကိုကျွန်တော်တို့ယူလာရမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ new layer ခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ အမ် voice channel ကိုဖြောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် current လေးရမှာအလုံးလုံးမယ်ဒါပေမဲ့အောက်ကအလွှာတွေလည်းအကျိုးတက်ရောက်မှုရှိစေရမှာပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မို့ current and ဘလို့ကျွန်တော်ရွေတာဖို့လိုတာပေါ့နော် new လေးရခေါ်ပြီးတော့ဖြောက်မယ်ဆိုရင်ပြောတာအကယ်မို့ဒီအလွှာမှာပဲဖြောက်မယ်ဆိုရင် current လေးရပေါ့နော်ဒီအလွှာမှာပဲကျွန်တော်တို့လောက်တော့မယ်ဆိုရင် current လေးရပါကျွန်တော်က bucket အနေနဲ့ new လေးရခေါ်ပြီးတော့လောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် current and ဘလို့ကျွန်တော်ရွေတာတင်တယ်ပေါ့နော်ရှင်းပြောရင်ဒီလိုမျိုးလောက်တာပို့ပြီးတော့အနေရကင်းတယ်ကျွန်တော်တို့လွယ်ချော့သွားလို့ရှိရင်ဒီအလွှာလေးဖြတ်လိုက်ရုံပဲပေါ့နော် okay ဒီမှာကျွန်တော်အချန်လေးလိုက်ဖြောက်လိုက်မယ် ကွာဒီတူကိုတုံလို့မတန်ဘူးဆိုလဲကျွန်တော်တို့ဒီ part 2ပဲဖြစ်ဖြစ်တုံလို့ရတယ်ကိုအဆင်ပြေတဲ့တူကိုတုံပါနော်အဓိကကျွန်တော်ပြမှတ်က watch channel ပျောက်သွားဖို့ပဲโอเค and ကိုကိုကိုလောက်မှဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ watch channel လေးတွေတော့တေချာလေးဖျောက်ပြီးတာပို့ပြီးတော့ကောင်းတာနော် โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီလောက်နေတာကျွန်တော်အဆင်ပြေပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအလွှာတစ်ခုကိုကျွန်တော်ပေါင်းလိုက်မယ် control e ပြီးရင်ကျွန်တော် surface ရဲ့တက်ချာရဲ့အလွှာတစ်ခုလိုလဲအဲကြောင့်မို့ဒီဒီအလွှာကိုကျွန်တော် control j ဒါကို surface နောက်ပြီးရင် control j နောက်တစ်ခေါက်ဒါကြီးတက်ချာပါနော်တက်ချာပြီးရင်တက်ချာအလွှာကိုကျွန်တော်မျက်စိတစ်ချက်မှိတ်လာလိုက်မယ် ဒါကိုမေ့လို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမျက်စိမှိတ်ဖို့မေ့သွားတာနဲ့ surface ကိုကျွန်တော်တို့ဗလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ပါစံဗလာသွားလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်မြင်ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးเนาะအဲကြောင့်မို့ဒီလွှာကိုကျွန်တော်မျက်စိပိတ်ခဲ့ဖို့လိုတယ်မျက်စိပိတ်လိုက်ပြီးပြီးရင် surface အလွှာကိုရွေးတယ်ပြီးရင် fader တွေကဗလာဂါဇန်ဗလာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီမှာဒါဒီ normal အနေထားကျွန်တော်တို့ဒီပုံนี่တက်ချာလေးမဆုံးရှုံးနေဘူးဒီမှာကျွန်တော်နည်းနည်းဝါလိုက်တာနဲ့တက်ချာနည်းနည်းဆုံးရှုံးသွားပြီကျွန်တော်တို့တက်ချာနည်းနည်းပဲရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့များများ အဲဒါဆိုဒီမှာတက်ချလေးတွေကြံနေတော့မှအဲ့တက်ချလေးတွေကကျွန်တော်တို့အကုန်လိုချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေထားရဒီလောက်လောက်တော့ဝါတင်တာပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တက်ချလေးတွေ10%လောက်ထွက်သွားမှာပေါ့နော်ဒါဆိုတက်ချလေး2%လောက်ပဲထွက်မှာပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်ပြောထားတယ်တက်ချနေရင်ပုံပြီးပုံပို့ပြီးတော့စမှုဖြစ်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တက်ချနည်းနည်းလေးနဲ့လောက်ကြည့်မယ်နော်တက်ချကိုကျွန်တော်နည်းနည်းပဲထောက်တော့မှာပေါ့နော်ဒါတော့ဒီပုံမှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပဲမှုံသွားတော့မယ်ဒီပုံမှာကျွန်တော် 5လောက်ပဲမှုံသွားတော့မှာခုနတော့ကျွန်တော်ဒီတန်နဲ့ကျွန်တော်တန်ပါဆန်နဲ့ကျွန်တော်မှုံသွားလိုက်တာနော်တန်ပါဆန်ဆိုဒီလောက်လောက်အနေထားဒီမှုံသွားတာပေါ့နော်ဒီအနေထားမှာကျွန်တော်တော့ဝက်ပေါ့5%နဲ့မှုံသွားလိုက်မှာဒါမဲ့ကျွန်တော်တတိပေးနေတာကကျွန်တော်အသားချော်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီဒီ color transition တွေလှအောင်မကျွန်တော်တို့လုပ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တက်ချာကိုတော့များများဆဆယူသွားစေချင်တယ်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံရဲ့ရှက်နဲ့တွေဒီကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဒီ skin ရဲ့ရှက်နဲ့ကိုပြောတာနော်ဒီ skin ရဲ့ရှက်နဲ့တွေ ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရအောင်เนาะတက်ချောက်အကုန်ထုတ်သွားတင်တယ်ဒီပုံမှာရှိတဲ့တက်ချောက်အကုန်ထုတ်သွားတင်တယ်ပေါ့เนาะဒီအနေထားဆိုတက်ဆဲဆိုဒီမှာတက်ချာတွေကျွန်တော်မမြင်ရတော့ဘူးဒါဆိုတက်ချာအကုန်ထုတ်လိုက်တဲ့အနေထားပေါ့เนาะဒါမဲ့ကျွန်တော်ဥပမာအနေနဲ့ပို့ပြီးတော့တည်ကြအောင်ကျွန်တော်5%နဲ့ကျွန်တော်လုပ်ပြမယ်ဒါဆိုတက်ချာဒီမှာနည်းနည်းပဲမှုံရတဲ့အတွက်တက်ချာနည်းနည်းပဲထွက်မှာပေါ့เนาะโอเคကျွန်တော်နှိုက်လိုက်မယ်ဒါဒီ surface အလွှာသူဒီမှုံသွားပါပြီပေါ့เนาะโอเคဒါဆိုတက်ချာအလွှာကျွန်တော် edit ပြန်လုပ်မယ် ကျွန်တော် ii ကိုဖွင့်လာပြီเนาะပြီးရင်ကျွန်တော် image apply image ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကခုနဒီမှာရွေးချယ်ပေးဖို့လိုတယ်เนาะဒီကောင်းမွန်နေတဲ့ဒါဒီတက်ချကြီးကျွန်တော်အခုမှစပြီးတော့ edit မှာအရင်တုန်းကဒီတက်ချအလှော်ဒီ original ပုံတိုင်း surface ရောတက်ချရောနှစ်ခုလုံးရှိတယ်အရင် original ပုံတိုင်းကောင်းကောင်းပဲပေါ့เนาะအဲ့ဒီ original ပုံကောင်းကောင်းထဲမှာမှကျွန်တော်တို့ခုနမှုံသွားတဲ့ surface အလှော်ကိုကျွန်တော်တို့ scratch နှုတ်မှာပေါ့เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ scale မှာဒီ0.5 original ပုံတိုင်းပြန်ပြီးတော့မြင်ကျင်တဲ့အတွက် scale မှာအကုန်တင်တယ်ပြီးရင်50% gray ကိုကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အတွက်128ကိုထားတယ်เนาะ okay okay ဒီမှာ50% gray ကိုကျွန်တော်ပြပေးမယ်ဒီမှာအယောင်တွေအားလုံး0တွေအမဲရောင်เนาะအယောင်တွေအားလုံးပေါင်းခြင်း255 255 255ဒါဒီအဖြူရောင်ဖြစ်တယ်เนาะ255ဆိုရင်အဖြူရောင်ဖြစ်သွားမှာเนาะ 0ဆိုရင်အမဲရောင်ဖြစ်သွားမှာကျွန်တော်တို့လိုချင်တာ50% gray အဲ့ဒါကြောင့်မို့128ပေါ့နော် green တွေလည်း128 blue တွေလည်း128ဒါဆိုရင်50% grade ဒီအရောင်ကိုကျွန်တော်တို့ရမှာနော်အဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ခုန128ပေးတယ်ဆိုတာဒီတဘောဒီတဘောနဲ့ကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်တာပေါ့နော်ပြီးတော့မှကျွန်တော်50% grade ကိုဖြောက်တော့မယ်အဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော် linear line ကိုကျွန်တော်ရွေးတယ်ဒါဆိုတက်ချာကြီးပဲကြံ့တော့မှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ပုံဒီ surface နဲ့ texture နှစ်လွှာခွဲတဲ့အဆင့်ပဲရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာမှ edit မလုပ်ရသေးဘူးဟုတ်ပြီကျွန်တော် texture အလွှာမျက်စိမှိတ်လိုက်မယ်ပြီးရင် surface မှာကျွန်တော်ချော်မို့အောင်လောက်ရတော့မှာပေါ့နော် surface ဒီ texture တွေပါဝင်နေလို့မရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီမှာဆိုရင် surface မှာ texture တွေပါဝင်နေတယ်နောက်ပြီးတော့ light transition တွေဒီမလှပနေဘူးပေါ့နော်ဒီ surface လောက်ကိုကျွန်တော် control G ဆိုတော့ကျွန်တော် bucket ဆွဲတယ်ပြီးရင်ဒီကောင် surface edit လို့ကျွန်တော်နာမည်ပေးလိုက်မယ် ကျွန်တော် portraiture နဲ့ချော်မယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော် portraiture စီသွားမယ်ပြီးရင် portraiture မှာကျွန်တော် medium ကိုရွေးတယ်ပြီးရင်ဒီ eyedropper 2ကိုကျွန်တော်ရွေးပြီးတော့ skin ကိုကျွန်တော်ထောက်ပေးတာပေါ့နော် skin ကိုထောက်လိုက်မှာပေါ့နော်ဒါမှ skin ကိုရွေးဖိလိုက်ရွေးပေးလိုက်တာပေါ့နော်ပြီးရင် new layer မှာကျွန်တော်အမှတ်ဖြောက်တာဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါလေးမေးလို့မရဘူးပြီးရင် okay ပေါ့နော် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူဒီ portraiture ဖုံးအုပ်လိုက်ပြီပေါ့နော် ဟုတ်ပြီပေါ်ရဂျာဖုံးအုပ်လိုက်တာကတပုံလုံးကိုအကျိုးတက်ရောက်မှုဖြစ်သွားစေတယ်စပင်တွေပါထိထိခိုက်သွားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအသားလက်ချောနေတာနော်စပင်တွေကိုမထိခိုက်ခြင်းဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီအလွှာကိုမတ်အုပ်မှရမှာပေါ့နော်ဒီအလွှာကျွန်တော်မတ်နဲ့အတက်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်လေယာမတ်မှာ order key ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီလေယာမတ် icon လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ကလစ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမဲရောင်လေယာမတ်နဲ့ဒီအလွှာကိုသူဖုံးအုပ်လိုက်တယ်အမဲရောင်အလွှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီဒီအလွှာကိုဒီအနေထားမှာကျွန်တော်တို့မမြင်ရတော့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အစိပ်ပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ brush အဖြူရောင်နဲ့ပုတ်ပေးရမှာပေါ့နော်ဖြူရောင် brush နဲ့ပုတ်မယ်အဖြူဒီအလင်းတင်ကြတာပါနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်လင်းနဲ့အစိပ်ပိုင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မြင်ရတာပေါ့ဒီအလွှာရဲ့အစိပ်ပိုင်းလေးကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မြင်နေရတာပေါ့နော်โอเคချောနေမချောဖို့လိုအပ်တဲ့နေရာလေးတွေပဲကျွန်တော် ချောမယ်ချောဖို့လိုအပ်မလိုအပ်တဲ့နေရာလေးတွေဆိုရင်ကျွန်တော်မချောတော့ဘူးเนาะ โอเคဒီနာမဆိုဒါဒီချောမွန်နေပြီးဒါပဲကျွန်တော်တို့ဆွဲဖို့မလိုဘူးနောက်တစ်ခုဒီကျွန်တော်တို့ဒီမျိုး press နဲ့ရွေးချယ်တဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုး line လေးတွေကိုတတိထားပေးရတယ်ဒီမျိုးအနာဆုံး line လေးတွေကိုမထိအောင်ကျွန်တော်တို့ချောတင်တာပါနော်ရှင်မျောဒီနာလေးကချောနေပြီဒါပဲဗျာကျွန်တော်တို့ဒီနာလေးမကတ်လည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးနော် โอเคအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီအနေထားကိုကျွန်တော်တို့မြင်ရဖို့ဒီဒီ surface ဆိုတဲ့အလှရယ် surface edit ဆိုတဲ့အလှရယ်နှစ်ခုပေါင်းစည်းခြင်းမှာကျွန်တော်ဒီအနေထားကိုကျွန်တော်မြင်နေရတာ surface edit အလှမရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအနေထားကိုမြင်ရမှာတကယ်လို့ surface မရှိခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာအာဒီမှာ remove တာပေါ့နော်ဒီ surface ဆိုတဲ့အလှမပါဝင်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီကပုံရိပ်လေးကျွန်တော်တို့ရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော် okay အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီအလွှာနှစ်ခုကိုကျွန်တော်ရွေးပြီးတော့ control order e အလွှာတစ်ခုပေါင်းလိုက်တာပေါ့နော်အလွှာတစ်ခုတည်းပြန်ယူလိုက်တာဗျဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်အလွှာတစ်ခုတည်းပြန်ယူလိုက်တာနော်โอเคအဲ့ဒီနောက်အနေထားမှာမှာကျွန်တော်ဒီမှာချောမှုဖို့နည်းနည်းလေးကြံတဲ့နေရာလေးတွေကို Mr. Brush နဲ့ကျွန်တော်ချောမှုမယ် Mr. Brush ဒီမှာ40ဒီမှာ40เนาะဒီမှာ clean brush ဖြစ်နေဖို့လိုတယ် okay ဒီနားလေးမှာဆိုလို့ရှိရင် color transition တွေဒီ gradient မျိုးမလှပနေဘူးဟိုတက်ချာလေးတွေလည်းနည်းနည်းလေးကြံ့နေသေးတာပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီနားလေးတွေကိုလုံးဝချုံမောအောင်ကျွန်တော်ပို့လိုက်မယ် အဲဒီမှာ shadow ရဲ့အဲဒီမှာ highlight ရရှိတယ်เนาะကျွန်တော် shadow ဆို shadow ကဏ္ဍရဲ့ direction ကိုပဲပို့တယ်ပြီးရင် light ဆိုလည်း light direction ကိုပဲကျွန်တော်ရွေးပြီးတော့ပို့မယ်ဒီမှာဆိုလည်းဒီမှာသူခုံးနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်သူ light အတိုင်းပဲကျွန်တော် light မှာပါเนาะโอเคအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ခုနအဲ surface ကျွန်တော်မျက်စိတစ်ချက်ပြန်ဖွင့်လိုက်မယ်နော် before and after တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ်ဒါဒီ original surface သူဒီတက်ချတွေ နည်းနည်းကြက်နေတော့မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘလာခဲ့တာဒီနည်းနည်းလေးပဲဘလာခဲ့တယ်ကျွန်တော်နည်းနည်းပဲဘလာခဲ့ရတယ်ဆိုတော့အကြောင်းရင်းကကျွန်တော်တို့တက်ချာကိုနည်းနည်းလေးပဲလိုချင်လို့နော်တက်ချာနည်းနည်းပဲရမှာကျွန်တော်တို့ပုံဒီအများကြီးချောသွားမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီနေထားမှာမှကျွန်တော်ဒီ surface ဒီတက်ချာတွေရှိနေလို့မရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီ surface ကိုကျွန်တော် portion နဲ့ကျွန်တော်ချောတယ်တိတ်ပြီးတော့မချောမို့နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော် Mr. Brand နဲ့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ချောလိုက်တယ်ဒီအနေထားကိုကျွန်တော်ရတယ်နော် ဒါဆိုပုံဒီလုံးဝချောမော့သွားပြီဒါတွေဒါကိုကျွန်တော်တို့ surface လို့သတ်မှတ်လို့ရပြီเนาะ okay အဲ့ဒီအနေထားမှာကျွန်တော်ခုနကကျွန်တော်ဖယ်ထားတဲ့တက်ချာကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဖုံးအောင်လိုက်မယ်ဒါဆိုပုံဒီ original ပုံအတိုင်းမျက်စိတွေဒီအရင်အတိုင်း sharp net okay sorry မျက်စိတွေဒီအရင်တိုင်း sharp net ကြံတဲ့ skin တွေပဲချောသွားမှာပေါ့နော် skin တွေချောသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တက်ချထုတ်တာတာအနည်းငယ်ပဲထုတ်တာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုတက်ချလေးတွေဒီတေးသေးလေးတွေပဲဖြစ်နေမှာပေါ့နော် အဲ့ဒါကြောင့်မို့သူဒီပုံนี่အများကြီးချုံမွတ်သွားတာပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်ပြပေးမယ်ဒါလေး before ဒါလေး after ပေါ့နော်ခုနထပ်ပို့ပြီးတော့ချုံမွတ်သွားပြီဟုတ်ပြီဒီမှာကျွန်တော်တို့တက်ချထုတ်တာနည်းလာတဲ့အတွက်ဒီခုနကဒီမျက်နှာပေါ်ကအဆက်အပြောက်လေးတွေကကျွန်တော်အများကြီးဆုံးရှုံးသွားရပြီပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ surface မှာကျွန်တော်တို့ချော်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီအဆက်လေးတွေပါပါသွားလို့ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အဲ့ဒီအဆက်လေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ bucket ပြန်လိုချင်တဲ့အခါမှာ surface အလွှာကိုကျွန်တော်မျက်စိဖွင့်မယ် surface edit အလွှာကိုကျွန်တော်မျက်စိဖွင့်မယ်ပြီးရင် surface edit အလွှာမှာကျွန်တော် map အုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ခုနကအဆက်ပြောက်လေးရှိတဲ့နေရာလေးတွေကိုကျွန်တော်မှန်ပြီးတော့ဒါတက်ချောက်ဖွင့်လိုက်မယ်နော်အဆက်ပြောက်လေးရှိတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဒီမှာ okay အမှမှားပြီကျွန်တော်ဒီ mixer brush နဲ့လောက်လို့မရဘူးအဖြူရောင်ကြီးဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော် yuyu brush နဲ့လောက်မှရမယ် yuyu brush နောက်တစ်ခုဒီ opacity 100 flow 100ဖြစ်ရမယ်နောက်တစ်ခုဒီအမဲရောင်ဖြစ်ရမယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီအလွှာမှာဒီအမဲရောင်အဆက်နဲ့ရောင်ကိုကျွန်တော်တို့ပိတ်ကျင်လို့နော်โอเคဒါဆိုရှင်ဒီမှာ before ဒါဒီ after ပေါ့နော်အော်ဒီအနေထားမှာဒါတစ်ချက်မျက်စိမှိတ်လာလိုက်မယ် opacity နည်းနည်းလေး short လာမယ်ဒီနားမှာဒီအမဲလေးဒီနည်းနည်းကြံ့နေတယ်เนาะကျွန်တော်မမြင်ရတော့ဘူးအဲဒါကြောင့်မို့ဒီ surface edit ဆိုတဲ့အလွှာကြောင့်ကျွန်တော်တို့မမြင်ရနေတာเนาะအဲဒါကြောင့်မို့ surface edit အလွှာကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေး opacity short ချလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီ color layer template မှာကျွန်တော် layer map template ကိုယူရတယ်ပြီးရင်ခုနကျွန်တော်ဒီမှာကြံ့သွားတဲ့နေရာလေးတွေကိုကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ brush နဲ့လိုက်ပို့လိုက်မှာပေါ့နော် ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီ layer ကိုကျွန်တော် opacity 100ကျွန်တော်ပြန်ထားလိုက်မယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဆက်ပြောင်းလေးဒီအရင်အတိုင်းကျွန်တော်တို့ပြန်ရမှာပေါ့နော်တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့တက်ချထုတ်တယ်ဆိုတော့ဒီပုံရဲ့တက်ချတွေကိုအကုန်နီးနီးလောက်ကျွန်တော်တို့ထုတ်ခဲ့တင်တာပေါ့နော်ဒါကြီးကျွန်တော်တက်ချနည်းနည်းလေးပဲထုတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ပုံကြီးအများကြီးချုံမွတ်သွားတယ် အဲ့ဒီအများကြီးချောမောလာတဲ့အားနည်းချက်အရကျွန်တော်တို့ဒီ skin မှာပါဝင်နေတဲ့ဒီလိုမျိုးအဆက်အပြောက် detail တွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဆုံးရှုံးသွားရတာပေါ့နော်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့တက်ချအောင်လည်းကျွန်တော်အများကြီးထုတ်လာခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအဆင့်ကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ပြီးဖို့မလိုဘူးနောက်တစ်ခုကပုံလေးတဘာဝကြကြနဲ့အသားရည်ညံ့ညောနေတဲ့အနေအထားကိုကျွန်တော်တို့ရမှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုတတိထားရမှာကကျွန်တော်တို့ဒီဒီအလှော်ကိုလေယာမတ်ခံထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ ဒီအစိပ်ပိုင်းလေးတွေကိုခုနကဒီ skin မှာပါတဲ့ဒီအမဲရောင်အဆက်အဆက်ပြောက်လေးတွေကိုကျွန်တော်ပြန်ဖော်ခြင်းတဲ့အခါမှာ layer map မှာကျွန်တော်အမဲလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပိတ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ဖော်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ mixer brush နဲ့ချိန်ညှိတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ mixer brush နဲ့ကင်တွယ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီပြန်ပြီးတော့ကင်တွယ်ခြင်းဥပမာဆိုပါဆိုဗျာကျွန်တော်တို့ mixer brush နဲ့ဒီနာလေးချောဖို့ကြံသွားတယ်ဗျာ mixer brush နဲ့နည်းနည်းလေးပြန်ညှိခြင်းတယ်ဆိုပါဆိုအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ layer တမ်းမလေးမှာဒီ ပုံရဲ့ layer တမ်းမနည်းကိုပဲကျွန်တော်တို့ရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ mesa brush ကိုအသုံးပြုလို့ရမှာပေါ့နော်ဒီ layer map ကိုရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ mesa brush ကိုသုံးမယ်ဆိုရင် layer map မှာသွားလောက်တယ်လို့ဖြစ်နေမှာကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှာပဲ edit မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပုံရဲ့တမ်းမနည်းကိုရွေးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ mesa brush နဲ့လိုအပ်တဲ့နေရာလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ဆွတ်တင်တာပေါ့နော် okay ဒီနားမှာဆိုနည်းနည်းလေး transition တိတ်မလှအောင်ထင်ရင်ကိုဒီမှာနည်းနည်းလေးလိုက်ပြီးတော့ပို့ပေးလို့ရတယ် okay ဒီနားမှာဆိုတော့ color transition တိတ်မလှတယ်ဦးဆိုရင် နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ညှိပေးလို့ရမှာပေါ့နော်โอเคဒီ frequency separation မှာအဓိက main point ဒီတက်ချာထုတ်တဲ့အဆင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပုံကိုဗလားလိုက်တဲ့အဆင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအဆင့်မှာကျွန်တော်တို့မှန်ကန်စွာတက်ချာကိုထုတ်နိုင်မှုလို့တယ်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြပေးမယ်တက်ချာထုတ်တဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြပေးမယ် control J ကျွန်တော်ပွားလိုက်မယ်ပြီးရင် fader ဗလား ဂါဇန်ဘလာဆာဖေ့ကိုကျွန်တော်တို့ထုတ်တဲ့အခါမှာတက်ချတွေကိုအကုန်ထုတ်တင်တာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီတက်ချကျွန်တော်အကုန်ထုတ်မယ်ဟုတ်ဒါလောက်လောက်ဆိုရင်ဒီပုံမှာဒီ preview ဖြောက်လိုက်ကြည့်မယ်ဒီပုံမှာဒီတက်ချတွေလုံးဝမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီမှာနည်းနည်းလေးတောင်ကျန်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဒါလောက်အနေထားလောက်ကျွန်တော်တို့အနည်းဆုံးထုတ်ခဲ့တင်တာပေါ့နော်တကယ်လို့ကျွန်တော်ထောက်တာနေရမယ်ဆိုရင်ဒီမှာဒီတက်ချတွေကြံနေတယ်ဒါဆိုရင်မလုံလောက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ထုတ်ဖို့လိုတယ်။ Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီလောက်အနေထားလေးကျွန်တော်တို့ ထုတ်ခဲ့လို့လည်းရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာ color transition တွေမလှတယ်ဘူးဟုတ်ပြီထပ်ဝါအောင်မယ်7နှစ် okay ဒီလောက်အနေထားထိလည်းရနေတယ်အဓိကကျွန်တော်အနီးကပ်ဆွဲတာဖို့လို့တယ်နော်တက်ချတွေကိုအနီးကပ်ကြည့်ဖို့လို့တယ် okay ဒါ before ဒါဒီ after ပေါ့နော် okay နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီ raw edit တောင်ကကျွန်တော်ပြောဖို့တခုကြံသွားတယ်เนาะအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမယ်ကျွန်တော်မနေ့ကပြောလာတဲ့ဒီ file balance ချိန်တဲ့နေရာမှာပေါ့เนาะကျွန်တော် file balance ချိန်ညှိတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ပြောဖို့တခုကြံသွားတယ်အဲ့ဒီတောင်ကကျွန်တော်ဒီ file balance တအားလွဲချုံနေတဲ့ပုံကိုကျွန်တော်ချိန်ညှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် skin ပေါ်မှာရှိတဲ့ skin ကိုကျွန်တော်အမှန်အယောင်လိုချင်တယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒါကြောင့်မို့ skin ပေါ်မှာရှိတဲ့5 point ကိုကျွန်တော်တွားပြီးတော့ထောက်လိုက်တာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီမျိုး5ပဲလဲနည်းနည်းလေးပဲလွှဲချော်တဲ့ပုံနေဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလောက်ရမလဲပေါ့နော် ဟုတ်ပြီဒီဒီပုံကြီး5 balance နည်းနည်းပဲလွဲချော့တယ်ကျွန်တော်တို့ skin ကိုအမှန်လိုချင်တယ် skin မှာထောက်လို့မရပါဘူးနာမည်ကဒီတူကြီးဒီ5 balance 2เนาะသူရဲ့နာမည်က5 balance အဖြူရောင်လေး balance ညှိပေးမှာပေါ့เนาะဟုတ်ပြီဒီပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်လူရဲ့မျက်စိဒီမျက်သားဒီအဖြူရောင်ဖြစ်ရမှာเนาะအခုဆိုရင်ဒီလူရဲ့မျက်သားမှာအဝါရောင်လေးတွေရောနှောနေပြီเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီလူရဲ့မျက်သားကို5 balance ထားလိုက်မယ် လူရဲ့မျက်တာဒီ5ဖြစ်ရမှာပေါ့နော်အဲကြောင့်ကျွန်တော်လူရဲ့မျက်တာကို5 balance ထောက်လိုက်မယ်ဒါဒီ5 balance သူအနည်းဆက်ဆုံးသူပြန်လဲချိန်ညှိပေးမှာပေါ့နော်ရှင်းပြောမှာ5 point ကိုထောက်တယ်ဆိုအဖြူရောင် point ကိုထောက်မှာပဲမှန်မှာနော်ဖြူရောင်ရဲ့ balance မှန်ကန်သွားရင်ကြံတဲ့အရောင်တွေဒီအကုန်လုံးတယောက်တူ auto မှန်ကန်သွားမှာပဲနော်ဒီအဖြူဒီမြက်သားတွေလူတိုင်းမှာအဖြူရောင်ပဲဒါပေမဲ့တချို့မြက်သားဝါရင်တော့ကျွန်တော်ပြောမတတ်ဘူးပေါ့နော်မြက်သားဝါဝါခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ တခြား5 point ကိုကျွန်တော်တို့ရှာမှပဲရမှာပေါ့နော်ဖြူရောင်ဖြစ်တဲ့ area ကိုကျွန်တော်တို့ရှာမှပဲရမှာပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့5 point ပဲမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီမှာ blood point ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ထောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရတယ်ဘာလို့အဖြူနဲ့အမဲတွေတူတူပဲเนาะ5 balance လာဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီအဖြူနဲ့အမဲလည်းတူပဲတကယ်လို့ကျွန်တော်5 point ရှာလို့မရလို့ရှိရင် blood point ရှာပါတော့เนาะ Okay မရှင်းတာတွေရှိလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ကို message မှာပြန်မေးထားလို့ရပါတယ် Okay ကျွန်တော်နောက်ထပ်သင်ခန်းစာတွေမှာပြန်ဆောင်ကြအောင်ပါเนาะ